久しぶりだってばよ、ヤマト隊長。よしてくれ。ほかげに隊長なんて呼ばれたくないよ。なんか、やっぱつい、俺にとっては、ヤマト隊長だからさ。話は先代から大体聞いてるよ。悪いが、僕は任務でここを離れられない。分かってる。ついてこい。